Norite? Papasakosiu siaubo pasakaitę. Sovietmetis. Tuščios maisto prekių parduotuvės lentynos. Nebent kokią karvės kanopą kamputį riokso. Mėsos nėra, dešros nėra ir ko tik pas mus nėra, ironizuodavo žmonės. Prieš 30 mečius ištrūkome iš šalies kuri buvo didžiausia valstybė pasaulyje, turėjo milijonus hektarų dirbamo žemės, bet nesugebėjo maisto aprūpinti savo gyventojų. Gimusiems nepriklausomoje Lietuvoje sunku net įsivaizduoti, kaip atrodė anuomet kasdienis gyvenimas. Nors sovietinio kino kronikų kameros gausiai fiksavo nuimamo derliaus gerybės, net ir kasdienių prekių parduotuvėse nuolat trūko tai buvo centrinio planavimo pasiekmė. Būdavo suplanuojama, kiek žmonės ko norės pirkti. Tai natūralu, kad atspėti net ir tais laikais žmonių norus, ko jie ir kiek norės, būdavo neįmanoma. Taip pat būdavo apribota priekybas užsienio šalimis, buvo reguliuojamas valiutos kursas, nebuvo laisvos priekybos, buvo na, visiškas visuotinis visko deficitas. Jei deficitinių prekių išmesdavo į priekybą, prie parduotuvių kaip mat nutyzdavo milžiniškos eilės. Ir apmaudžiausias, va iš tikrųjų, ką išmokom tada labai <laughs> gerai, tai nuryti tą kartėlio piliulę, kai ties tavim baigėsi prekė. Ir tu apsisuki ir išeini be nieko. Tai būdavo, nu, toksai žmogiškas, baisus pažeminimas. Žirneliai, majonezas, bananai - apie juos likščiol sklinda anegdotai. Kodėl tokių šiandien įprastų ir paprastų dalykų buvo beveik neįmanoma gauti anuomet? Bananai ir žirneliai labai paprastas paaiškinimas dėl to, kad jie toj Sovietų sąjungoje neaugo ir pagrindiniai tiekėjai tai būdavo užsienio šalis, tai atsiskaityti reikėdavo tvirtą valiutą, kurios Sovietų sąjunga neturėjo. Bananai apskritai egzotinė prekė turėdavo atkeliauti iš kapitalistinių šalių, netokių pusiau sovietinių. Tai čia dėl užsienio prekybos, bet ir vietinių prekių labai trūko. Labai trūkdavo dešrelių. Praktiškai visa mėsos produkcija būdavo deficitinė. Mėsos šaldytuvė pagrindinė prekė būdavo kanopos. Ko pakakdavo, tai pakakdavo iš dalies tam tikrų pieno produktų. Ir dar milžiniškas deficitas būdavo tualetinis popierius. Bet būdavo tokių prekių, kurios ant paprasto lietuvio stalo apskritai nepasirodydavo. Ten įvykdavo tas paskirstimas toksai pablatų, kuomet Buvo toksai maisto, maisto priekyba, maisto planavimo komitetas, kuomet jie turėjo prieigą prie sandėlių ir ten tas prekes jau paskirstydavo pažįstamiam ir artimiesiam ir nomenklatūros žmonėms jau iš to sandėlio nepasiekus prekybos vietų. Trūko ne tik maisto, bet ir drabužių, būties prekių. Nenuostabu, kad po tokios patirties žengus į laisvąją rinką, žmonių akis dar ilgai negalėjo priprasti prie užplūdusios niekad nematytų prekių gausos.